ሰላም ጠና ይስጥልን። እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የባላገሩ ዜና አድማጭ ተከታታዮች እንዲሁም በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያን እህትና ወንድሞች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ። እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች፣ አድማጮች፣ ተመልካቾች እነሆ በዛሬው ዕለት እጅግ የምትወዱትንና እኔም ደግሞ በጣም የምወደውን ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ታሪክ ማህደር ከሆነው ከእስራኤልና ከአረቦቹ ጦርነት እንዲሁም ደግሞ ከእስራኤል መስረታ ጀምሮ ነው እስራኤል ዛሬ የደረሰችበትን የሀያልነት ደረጃ አስቃኛችኋለሁ። እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች፣ አድማጮች፣ ተመልካቾች ይህን የማቀርብበት ምክንያት እስራኤል እነሆ ነገ ሰባ አምስተኛ ዓመት የምስረታ በዓሏን ወይም የነጻነት በዓሏን ታከብራለች። ይህንን አስመልክቶ በጣም እጅግ ጠቃሚና ወሳኝ የሆነ መረጃ ስለ እስራኤል በቂ እውቀት እንድታገኙ ይህን መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባላገሩን like ማድረግ፣ share ማድረግ፣ subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን like በማድረግ መጀመራችሁንም አትርሱ። እነሆ የአይሁዳዊቷ ሀገር ቅድስት እስራኤል የሰባ አምስት ዓመት ፈተናዎችና ስኬቶች እንዴት እንደሆኑ የማስቃኝበት ፕሮግራሜ ተጀምሯልኝ። እንግዲህ እስራኤል ከሁለት ሺህ ዓመታት በኋላ በድጋሜ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሜይ ወይም ደግሞ ግንቦት 14 1948 ዓ ም በመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዳቪድ ቤንጉሪዮን አማካኝነት እንደ ሀገር ተመሰረተች። ሀገሪቱ ስትመሰረት የህዝቦቿ ቁጥር 800 ሺህ ብቻ ሲሆን ገና ነፃነቷን ባወጀች በ10 ሰዓታት ውስጥ ማለት ነው ሊያጠፏት በተነሱ ክፉ የአረብ ጎረቤቶቿ በአየር በምድርና በባህር ጦርነት ተከፈተባት። በመጀመሪያው ቀን ጦርነት የከፈቱባት ሀገራት ትራንስ ጆርዳን፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ የመን፣ ሊባኖስና ግብፅ ሲሆኑ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የአረብ ወታደሮች በጦርነቱ ተሳትፈዋል። ታዲያ ይቺው የአስር ሰዓታት ዕድሜ ብቻ ያላት እምቦቀቅለው እስራኤል ሕይወቷን ለማትረፍ ከሕዝቦቿ ቁጥር በጥፍ የሚበልጠውና እስከ አፍንጫው ድረስ የታጠቀውን ወራሪ ኃይል 29677 ወታደሮችን አሰልፋ ተፋልማለች። በእስራኤል በኩል ሀጋና ፓልማ ወይም ደግሞ ፕሉጎት ሐማጽ ይሹቭ የተሰኙ ክፍለ ጦሮች የተዋጉ ሲሆን በድዊን የተሰኙ ጎሳዎች ከእስራኤል ጋር ተሰልፈው ተዋግተዋል። የጦርነቱ ዋና ዓላማ አዲስ የተወለደችውን ጽዮናዊቷን ሀገር እስራኤልን ጭጭ ምጭጭ አድርጎ ለማጥፋት ታቅዶ የነበረ ሲሆን በአይሁዳዊቷ ሀገር እስራኤል ብርቱ ተጋድሎ ዓላማቸው ሳይሳካ ቀርቷል። ይህ ጦርነት ከዘጠኝ ወራት በላይ የነበረ ሲሆን ጦርነቱ በእስራኤል አሸናፊነት ማርች 10 1949 ዓ ም ተጠናቀቀ። የጦርነቱን መጠናቀቅ ተከትሎ ከአረቦቹ በኩል 20 ሺህ ወታደሮች ሲደመሰሱ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቆስለዋል ማለት ነው። ከእስራኤል በኩል 6400 ዜጎች ሲገደሉ ከእነዚህ መካከል አራት ሺዎች ተዋጊ ወታደሮች የነበሩ ሲሆን ከ2400 በላይ የሚሆኑት ደግሞ civilian ዜጎች ነበሩ። March 10 1949 ዓ ም ጦርነቱ ሲጠናቀቅ እስራኤል ሙሉ በሙሉ ድል የተቀዳጀች ሲሆን ቀደም ሲል November 29 1947 ዓ ም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮች የዛሬው የተመድ ተብሎ የሚጠራው ወይም ደግሞ የቀድሞው League of Nation የተባለው ድርጅት ለእስራኤል የተወሰነውን የእስራኤልን ግዛት ከፍሎ ከፍልስጤም ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለፍልስጤሞች ግማሽ ግዛት በመስጠት ኢየሩሳሌምና ቤተልሔም ግን በዓለም አቀፉ በተለይ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ስር ሆነው ለሁሉም እምነቶች ክፍት እንዲሆኑ ብሎ ወስኖ ነበር። ያን ውሳኔ ፍልስጤሞች አንቀበልም በማለት ለእስራኤሎቹ ያደላ ነው። ይሄን ውሳኔ አልቀበልም በማለት ነው እንግዲህ በእስራኤል ላይ ገና ነፃነቷን ባወጀች በአስር ሰዓታት ውስጥ ጦርነት ከፍተውባት የነበረ ማለት ነው። በጦርነቱ ማጠቃለያ ላይ በዚህ ጦርነት ማለት ነው በ1949 ዓ ም በርካታ ሀገሮች እየተሳተፉ ሲሆን ጦርነቱን እስራኤል አሸንፋ ከዘጠኝ ወር በኋላ ማለት ነው። ጦርነቱን አሸንፋ ቢያንስ ለፍልስጤሞች የተባለውን ሊሰጣቸው የነበረውን ግዛት 60 percent የሚሆነውን በኃይል ከመውሰድም ባሻገር እንደ ጃፋ ወይም ደግሞ ሊዳን፣ ራምሌን፣ የላይኛውን ገሊል ግዛትና የኔጌቭ በርሃን ከቴላቪቭ እስከ ኢየሩሳሌም የሚወስደውን መንገድና ምዕራባዊን ኢየሩሳሌምን ግዛት ከአረቦች ኃይል ነጥቃ ነበር በጉልበት የወሰደችው እስራኤል ማለት ነው። ከአንድ ዓመት ቀደም ብሎ ቅድም እንዳልኩትኝ በ November 29 1947 ዓ ም የቀድሞው League of Nation የአሁኑ የተመድ የፍልስጤም ግዛት ለሁለት እንዲከፈልና አረቦችና እስራኤሎች እየራሳቸውን ነጻ ሀገር እንዲመሰርቱ አጨቃጫቂው ኢየሩሳሌምና የቤተልሔም ግዛት ግን በተመድ ሞግዚት ስር ሆነው ለሁሉም ቤተ እምነቶች ክፍት እንዲሆኑ በሚል በአጀንዳ ወይም ደግሞ በዛው እውነት ተሰብስበው የነበሩ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ወይም ደግሞ የ League of Nation አባል ሀገራት 181 አጀንዳ በሚባል ወስነው ውሳኔያቸውን ቢያሳውቁም አረቦቹ ግን ይህን መቀበል አልፈለጉም ነበረ። March 10 1949 ዓ ም ጦርነቱ ሲጠናቀቅ ከአምስቱ ጦር ሰባቂ የአረብ ሀገራት መካከል ዮርዳኖስ ምስራቁን ኢየሩሳሌም በመውሰድ ከፍልስጤም ማለት ነው። ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ ዌስት ባንክን ጨምሮ ሁሉንም መሬቶች ወደ ግዛቷ አጠቃላ ነበር። በዚህ ጦርነት አድራጊ መሪ ዋና ተዋናይ የነበረችው ግብፅ ደግሞ ወታደሮቿን አስገድላና አስማርካ ከፍልስጤም ምድር ለእኔም ቁራሽ ይገባኛል በሚል ብሂል የጋዛ ሰርጥን አካባቢ ተቆጣጥራ ቆየች። ከዛ በኋላ የሁለተኛው የአረብ የእስራኤል ጦርነት የሱዊዝ ካናል ጦርነት በመባል ይታወቃል። October 29 1956 እስከ November 7 1956 ዓ ም ለአንድ ሳምንት ከሁለት ቀን ማለት ነው። እንደገና እስራኤሎችና አረቦቹ ተዋጉ። የውጊያው ምክንያት የቀድሞ የግብፁ ፕሬዝዳንት ገማል አብደልናስር ነበር የሚባለው። የእስራኤልና የእንግሊዝ እንዲሁም የፈረንሳይ መርከቦች አሜሪካን ጨምሮ በሱዊዝ ካናል እንዳያልፉ ከለከለ። በዚህ የተነሳ ውጊያ ተከፈተ። በዚህ ውጊያ እስራኤል አሸነፈች። የሲናይ በረሃን ከግብፅ ቀማች። በዚህ ጦርነት እስራኤል 172 ወታደሮቿ ሲገደሉ አንድ ተማርኮ 817 ቆስለዋል። በግብፅ በኩል 3000 ወታደሮች ሲሞቱ 1000 ሲቪሊያን ተገድለዋል። 3000 30 ሺህ ተማርከዋል። ከሁሉም ማለት ነው። ከአምስት ሺህ በላይ ደግሞ ቆስለኛ ነበሩ። 125 ቲ 34 የተባሉ የግብፅ ታንኮች ተማርከዋል። 215 ተዋጊ ደግሞ አውሮፕላኖች ከአረብ ጥምሩ ጦር ጎን ተሰልፈው ይዋጉ የነበሩ የአረብ አውሮፕላኖች በእስራኤል ወታደር ተደምስሰዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ጦርነት የስድስቱ ቀን ጦርነት ሲሆን ጁን 15 እስከ ጁን 10 አም ሶሪ ከጁን 5 እስከ ጁን 10 ድረስ 1967 ዓ ም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ዳግም ጦርነት ተጀመረ። ይሄ የስድስቱ ቀን ጦርነት ነው። ከዘጠኝ አገራት ጋር ነው ጦርነቱን ያደረገችው እስራኤል። የጦርነቱ ምክንያት ደግሞ ግብፅ በድጋሚ የእስራኤል መርከቦች በስዊዝ ካናል እንዳያልፉ ከለከለች። በወቅቱ እስራኤል 50 ሺህ ወታደሮችን አሰለፈች፣ 250 አውሮፕላኖችን አሰለፈች፣ 800 ታንኮች ነበሯት፣ እነሱንም አሰለፈች። አረቦቹ ግብፅ ብቻዋን 240 ሺህ ወታደር፣ ሶሪያና ኢራቅ 300 ሺህ ወታደር፣ 950 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 2504 ታንኮች፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ሊባኖስና ሌሎችም ሀገራት አምስት ሺህ ታንክና በርካታ ተጨማሪ መካናይዝ ጦሮችን አሰልፈው ከእስራኤል ጋር ተዋግተዋል። በጦርነቱ መጨረሻ ላይ 6200 የአረቦች ታንክና 452 ተዋጊ አውሮፕላኖች ወድመዋል። 15000 የግብፅና የዮርዳኖስ፣ 2500 የሶሪያ፣ 2400 የኢራቅ እንዲሁም አስር ወታደሮች ተገለዋል ማለት ነው የኢራቅ በአጠቃላይ በዚህ ጦርነት ከ20 ሺህ በላይ የሚሆኑ የአረብ ወታደሮች ዜጎች ሲቪሊያኖቹን ጨምሮ ተገለዋል። ከአረቦቹ በኩል 10 ሺህ ወታደሮች በእስራኤል ሲማረኩ 413 ሺህ ፍልስጤሞች ለመጀመሪያ ጊዜ ከቦታቸው የተፈናቀሉት በዚህ ወቅት ነበር። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል ተከታታዮች ከእስራኤል በኩል 988 ወታደሮች ሲገደሉ 4517 ቁስለኛ፣ 15 ምርኮኛ ነበሩ። እንግዲህ የእስራኤልና የአረቦቹ ወታደራዊ ንጽጽር ከዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እውነት ለመናገር በመጀመሪያ ጊዜ እስራኤልን ሊወሩ ሲመጡ የአረቦቹ ቁጥር ከእስራኤል ከህዝቧ የወታደሮቻቸው ቁጥር በሚሊየን በሁለት ሚሊዮን በሶስት ሚሊዮን የሚበልጥ ቁጥር ይዘው ነው እስራኤልን ሊደመስሱ የመጡት። ነገር ግን በእስራኤል ላይ የሚሳል መሳሪያ የሚሰራ መሳሪያ ሁሉ በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንለትም ተብሎ እንደተጻፈው በመጽሐፍ ቅዱስ በእስራኤል ላይ የሚመጣ የትኛውም አገር ጦር በምንም ሁኔታ አሸናፊ አይሆንም ማለት ነው እና በዚህ ጦርነት እስራኤል በተለይ ኢየሩሳሌም ላይ ከአንድ ሺህ በላይ ንጹሐን ዜጎቿ ተገድለዋል። ከዛ በኋላ ከእስራኤል በኩል ደግሞ አራት መቶ ታንክና አርባ ስድስት አውሮፕላኖች በጠላት ጦር ወድመዋል ማለት ነው። በጦርነቱ መጨረሻ እስራኤል ከዮርዳኖስ ምስራቁን ኢየሩሳሌም ግዛትና ዌስት ባንክን ጨምሮ ከሶሪያ የጎላን ኮረብቶችን ከግብፅ መላውን የሲናይ በረሃን ማረከች። መቼ? በዚህ በስድስቱ ቀን ጦርነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስራኤል የነበራትን ግዛት በድጋሜ አስፋፋች። አረቦቹ በጣም ሊወጡት የማይችሉት ሀፍረትና ውድቀት ውስጥ ገቡ። አራተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች የዮም ኪፑር ጦርነት ይባላል። የአረብ እስራኤል ጦርነት October 6 እስከ October 25 1973 ዓ ም ነው የተዋጉት። በዚህ ጦርነት ላይ በጣም በርካታ ሀገራት ተሳትፈዋል። ምንጊዜም በዚህ ጦርነት ላይ ፊታውራሪ የነበረችው ግብፅ ናት። ግብፅ ነበረች እስራኤልን አጠፋለሁ ነው በቃ እስራኤልን ማጥፋት ነበር። እስራኤልን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዳግም እስራኤል የምትባል ሀገር እዛ አካባቢ እንዳትኖር ለማድረግ የተለያዩ የአረብ ሀገሮችንና አረብ ያልሆኑ ሀገሮችን በአብዛኛው አረብ ሀገሮችን አሰልፋ በድጋሚ ማለት ነው October ስድስት ጦርነት ከፈተች። ይሄ ጦርነት የዮም ኪፑር ጦርነት ነው የሚባለው። ከ October 6 እስከ October 25 1973 ዓ ም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር እስራኤል ዳግም ማለት ነው ቁጥር ስፍር በሌለው የጠላት አገር ወታደር ዳግም ተወረረች። በዚህ ጦርነት ላይ ተሰላፊ ከነበሩ ሀገራት መካከል ግብፅ፣ ኩዌት፣ ሶሪያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ አልጄሪያ፣ ዮርዳኖስ፣ ኢራቅ፣ ሊቢያ፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ፣ ኩባ፣ ሱዳን፣ የቀድሞዋ ሶቪየት ዩኒየን፣ ምስራቅ ጀርመን፣ North Korea ወይም ሰሜን ኮሪያ፣ ፓኪስታን፣ ሊባኖን በጥቂቱ የሚገለጹ ሀገራት ናቸው። ግብፅና አጋሮቿ በዚህ ጦርነት ወቅት እስራኤልን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እናጠፋለን ብለው ስለተነሱ አንድ ሚሊዮን ወታደሮች ለጦርነት አዘጋጁ። 12000 ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን፣ 7600 ታንክ፣ 500 ተዋጊ ሄሊኮፕተር፣ 2500 መድፍና ሌሎች ተተኳሾች፣ 800 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ አምስት ተዋጊ የጦር መርከቦች፣ 200 ከምድር ወደ አየር የሚወነጨፉ ጸረ አውሮፕላን ሚሳይሎችን በመመደብ እስራኤልን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማለት ነው ድምጥ ማጧን ለማጥፋት ቆርጠው ወስነው ጦርነት ውስጥ ገቡ። በዚህ ጊዜ ከእስራኤል ጎን የቆሙ የተወሰኑ ሀገራት ነበሩ። እስራኤል ከአጠገቧና ከጎኗ ያራቁ ሀገራት በዚህ ጦርነት ጊዜ በመጀመሪያው በ1948 ዓ ም ሜይ 14 1948 ዓ ም ማለት ነው። ነፃነቷን ስታውጅ በመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር እውቅና የሰጠችው የመጀመሪያዋ ቀዳሚ ሀገር አሜሪካ ነበረች። ከእሷ በመቀጠል ፖርቹጋል፣ ኔዘርላንድስ እና ግሪክ የተባሉ አራት ሀገራት ከእስራኤል ጎን ተሰለፉ እና ለእስራኤል ውጊያ እንኳ ባይሄዱ ነገር ግን ለእስራኤል የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ የቁስ ድጋፎችን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ጦርነቱን የጀመሩት ቅድም እንዳልኩት በዮም ኪፑር በተባለው የእስራኤል ከባድ አስፈሪ ቀን ነበረ። በዚህ ቀን እስራኤላውያን ከምኩራብ ውጭ ወደ ውጭ አይወጡም። በጸሎት በስግደት በዓመቱ ውስጥ ሰርተነዋል ብለው የሚያምኑትን ኃጢአት በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ለማስደምሰስ ቃል የሚገቡበት ቀን ስለሆነ ይቅርታ የሚጠይቁበት ኃጢአታቸውን የሚያስተሰርዩበት ቀን ስለነበረ አረቦቹ የመረጡት እስራኤሎቹ ሳይዋጉ ማነው ሳይዘጋጁ በድንገት ማለት ነው ጦርነት በመክፈት ያንን ጦርነት አሸናፊ ሆኖ በመውጣት እስራኤልን ለማጥፋት የወሰኑበት ቀን ነበረ። ለዚህ ነው የዮም ኪፑርን ቀን የመረጡበት ማለት ነው። በወቅቱ እስራኤል የነበራት የወታደር ብዛት ከመጀመሪያው የተሻለ ነው። 375000 ወታደር፣ 1700 ታንክ፣ 3000 ብረት ለበስ ተሽከርካሪ፣ 945 መድፍ፣ 440 ተዋጊ አውሮፕላኖች። በአጠቃላይ እስራኤል ወደ ጦርነት ይዛው የገባችው የመሳሪያዋ ብዛት ነው። ይሁን እንጂ ከአረቦቹ ጋር ሲነጻጸር ቢያንስ አንድ ለአስር ይነጻጸራል ማለት ነው። በጣም በርካታ የአረብ ጦር፣ አንድ ሚሊዮን ጦር ለ375 ሺህ ወታደር ለዛውም ደግሞ ላልተዘጋጀ በጦር ሜዳ ላልተሰለፈ ማለት ነው። የእስራኤል ወታደር ያዘመቱት የጦር ብዛታቸው ነው። ይህን ጦርነት ካደረጉ በኋላ በአረቦቹ በኩል የደረሰው ጉዳት እጅግ በጣም የሚዘገንን ነው። 25 ሺህ ሙት፣ 16200 ምርኮኛ አራት ሺህ ታንክ 514 አውሮፕላናቸው ወድሟል። 19 ተዋጊ መርከቦቻቸው ሰጥመዋል ማለት ነው። በእስራኤል በኩል 2800 ወታደሮች ሞተዋል። አብዛኞቹ የሞቱት ወታደሮቹ በሙሉ በጸሎት ላይ ስለነበሩ ጦርነት ይመጣል ብለውም ስላልጠበቁ በዚህ ወቅት ማለት ነው። በነገራችን ላይ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው እነዚህ አውሮፕላኖች እስራኤል በተለያዩ ጊዜ የጠላት ሀገሮችን የተለያዩ ኢላማዎችን የመታችባቸው አውሮፕላኖች በሙዚየም ተቀምጠው ነው እና እስራኤል በሄድኩበት ጊዜ ይህን ቦታ ጎብኝቻለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ከአሜሪካ ሰራሹ ኤፍ 15 ጀምሮ የተለያዩ ማለት ነው አገር ሄሊኮፕተሮች እንዲሁም ደግሞ የፈረንሳይ አውሮፕላኖች በኋላ እስራኤል ላይ የሰራቻቸው በነዚህ በአጠቃላይ ጦርነት የሄደችባቸው ናቸውና እነሱን ነው በዚህ የምትመለከቷቸው። ምስሉ ላይ የምትመለከቱት በሙሉ በእስራኤል ምድር የተቀረጹ ናቸው። እስራኤል እያለሁ የቀረጽኩት ቪዲዮ ነው። እሱንም enjoy እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ በአረቦች በኩል የወደመ ሲሆን በእስራኤል በኩል 2800 ወታደሮች ሞተዋል፣ 8800 ቁስለኛ፣ 400 ታንክ፣ 293 አውሮፕላኖች ተመተው ወድቀዋል ወይም ከጥቅም ውጭ ሆነዋል፣ ወድመዋል ማለት ነው። ከዚህ ጦርነት አረቦቹ ከፍተኛ የሆነ በመጀመሪያው ሁለት ጦርነት ያላዩትን በጣም ሂዩሚሌሽን ወይም ደግሞ በጣም ሀፍረትና ሽንፈት ወይም ደግሞ የሽንፈት ጽዋን የተከናነቡበት ጊዜ ነበረ የዮም ኪፑር ጦርነት እስራኤል በጣም በፍጹም ሀያልነት የጠላትን በየትኛውም አቅጣጫ ያለውን የጠላትን የጦር መሳሪያም ሆነ ወታደር በማውደም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ በጠላት ላይ አደረሰች። ከዛ በኋላ በ1978 ዓ ም ግብፅ የመጀመሪያው ሀገር በመሆን ማለት ነው ጦርነት እንደማዋጣት ከተረዳች በኋላ የመጀመሪያው ሀገር በመሆን በ1978 ዓ ም ካምፕ ዴቪድ የተባለውን የሰላም ስምምነት ፈረመች። ከዛ በ1979 ዓ ም ደግሞ የእስራኤልና ግብፅ የሰላም ስምምነት የተባለውን ሌላ ሰነድ በመፈረም ለመጀመሪያ ጊዜ እስራኤልን አጠፋለሁ ብላ የተነሳችው ግብፅ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወታደር፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ታንኮች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ አውሮፕላኖችና ሚሳይሎችን፣ የጦር መርከቦችን፣ ጀቶችን፣ ሄሊኮፕተሮችን አረቦችን አሰባስባ ይዛ የመጣችው ግብፅ ማለት ነው ለእስራኤል እውቅና በመስጠት የሲናይን ግዛቷን በእስራኤል በስምምነቱ መሰረት ከእስራኤል ተረከበች። እስራኤል ከዛን ጊዜ ጀምሮ በጣም በርካታ ጦርነቶችን አድርጋለች። ከሂዝቦላ ጋር፣ ከሊባኖስ ጋር፣ ከሶሪያ ጋር፣ ከፍልስጤሞች ጋር በተለይ ጋዛ በጋዛ በኩል እንቲፋዳ የሚሉት የአረቦቹ ረብሻ ረብሻ ልንለው እንችላለን። የፍልስጤሞቹ ረብሻ የተለያዩ ጦርነቶችን አድርጋለች። ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ በመሄድ የጠላትን ክንድ ክንዷን የሚያሳይ ለጠላት ክንዷን የሚያሳይ ሀያልነቷን በተደጋጋሚ አስመስክራለች። እስራኤል በጣም በርካታ ኦፕሬሽኖችንና ዘመቻዎችን በማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን የምታደርገውን ዘመቻ ስም በመስጠት የታወቀች ሀገር ናት። ከነዚህ መካከል ዘመቻ ሶሎሞን ወይም ደግሞ Operation Solomon ይሉታለኝ በ1991 ዓ ም ከ15 ሺህ በላይ ቤተ እስራኤሎችን በወያኔና ደርግ ሲወጣ ወያኔ ሲገባ በ35 እና 34 ሰዓት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ በ15 ሺህ የሚሆኑ ከ14 ሺህ በላይ ነው ቁጥራቸው። 15 ሺህም የሚያስጠጓቸው አሉ። ቤተ እስራኤሎችን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ማለት ነው በማመላለስ በጣም ታዋቂ የሆነ ዘመቻ አድርጋለች። ዘመቻው ሙሴ በ1984 ዓ ም ከሱዳን በሱዳን የነበሩ ቤተ እስራኤሎችን ከሱዳን ወደ እስራኤል የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎችን በማጓጓዝ በጣም አስገራሚ ሙቪ ሁሉ የተሰራበት ፊልም የተሰራበት ዘመቻ አድርጋለች። በሴፕቴምበር 6 2007 ዓ ም የሶሪያን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ማብለያዋን ማለት ነው ተቋሙን ሪያክተሩን በጣም እንቆቅልሽ በሆነ መልክና መንገድ ማንም ባላወቀው መልክ በማውደም ዓለምን አስደምማለች። በዛን ጊዜ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁድ ኦልመርት ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ በፊትም Operation Babylon በተባለ ዘመቻ June 7 1981 ዓ ም የኢራቅን የኒኩለር ጦር መሳሪያ ማምረቻዋን ማለት ነው በፈረንሳይ ተገንብቶ ፈረንሳይ ብሯን ተቀብላ ከጨረሰች በኋላ አፈር ድሜውን አብልታለች። ኦፕሬሽን ኢንቴቤ የተባለውና ዓለም እስካሁን ድረስ የሚመራመርበት የሚማርበት Operation Entebbe በ July 4 1976 ዓ ም ነው የተካሄደው። የፈረንሳይ የመንገደኞች አውሮፕላን ኤርባስ 300 የተባለው የፈረንሳይ አውሮፕላን ከቴል አቪቭ ወደ በአቴንስ አድርጎ ወደ ፈረንሳይ በሚያቀናበት ወቅት በፍልስጤሞችና በጀርመን አሸባሪዎች ተጠልፎ እነዛን ማለት ነው የነበሩትን 248 passenger ኦች ነበሩ። ከነዚህ መካከል አብዛኞቹ እስራኤላውያን ስለነበሩ እነሱን hostage ወይም ደግሞ እንደ ምርኮ በመያዝ ለመደራደር ጥረት ባደረጉበት ወቅት እስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ማይሎችን ተጉዛ ዜጎቿን በኢንቴቬ ወይም ዩጋንዳ ያስለቀቀችበት ዘመቻ ዓለም በጣም የሚያደንቀው ለታሪክም ራሱ በጣም የሚገርም ዘመቻ አድርጋለች። እስራኤል ዛሬ በጣም አንቱ የተባለች ሀያል ሀገር ናት። በመካከለኛው ምስራቅ አሉ ከሚባሉ ሀያላን ሀገሮች መካከል ግንባር ቀደም ናት ማለት ነው። እስራኤል በተለይ በጦር ኃይሎቿ የምትታወቀው በአየር ኃይሏ በጣም ትታወቃለች። በሚሳይል እና ሰው አልባ አውሮፕላን በመስራት እንዲሁም ደግሞ ጸረ ሚሳይል ሚሳይሎችን በማምረትና እነዚህ የተመረቱትን ሚሳይሎች በጣም successful የሆኑ ሚሳይልን በአየር ላይ መጥተው የሚጥሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በአካባቢው በአሁኑ ሰዓት እስራኤል የተለያዩ የአረብ ሀገራት እየቀረቧት ይገኛሉ። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ወደ እሷ እየቀረቡ የተለያዩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቷን እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ጆርዳን ከእስራኤል ጋር ስምምነት አድርጋለች ወይም ዮርዳኖስ በቅርቡ ደግሞ ዱባይን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ጨምሮ አራት የሚደርሱ እንግዲህ የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት አድርገዋል። በርካቶቹ ደግሞ ከእስራኤል ጋር እየተደራደሩ ነው የሚገኙት። እስራኤል እንደዚህ ጠንካራ የሆነችበት ምክንያት አንደኛ ጀርመን መንግስት በእስራኤሎች በአይሁዶች ላይ የፈጸመው በጣም ዘግናኝና ከስድስት ሚሊዮን በላይ አይሁዶችን የጨፈጨፈበት መንገድ ለእስራኤሎቹ ጥንካሬ ሰጥቷቸዋል። እስራኤል ከዛ በኋላ ማለት ነው እንደ ሌሎቹ ቁጭ ብላ አላለቀሰችም። አይሁዶቹ ተምረው ተመራምረው ዓለምን ዛሬ የሚዘውሯት አይሁዶች ናቸው ማለት ይቻላል። ጠንካራ ጠንካራ የሚባሉ ሳይንቲስቶች፣ ተመራማሪዎች የጤና ባለሙያዎች፣ ፊዚሽያኖች የሳይንስ ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ የዓለምን ክብረ ወሰን ይዘው የሚገኙት እነሱ ናቸው ማለት ነው። እስራኤል በጣም በአየር ኃይሏ እንዳልኩት እጅግ የተፈራች ናት። በመካከለኛው ምስራቅ እሷ በምትኖርበት አካባቢ እንደው ዝም ብሎ ሰው እንኳ ወደ እሷ ቢሄድ እንደ አጠርቀው ሊያጠፋት የሚችልን ህዝብ ተቆጣጥራ የምትገኘው በጥንካሬዋ ነው። ዜጎቿ ደግሞ ለሀገራቸው በጣም ያላቸው ፍቅር የተለየ ነው ማለት ነው። ያችን ምድረ በዳ የነበረችን ሀገር ወደ ገነት በመቀየር የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ለዓለም ኤክስፖርት የምታደርግ በኢኮኖሚ የበለጸገች የተማሩና የተመራመሩ ዜጎች የሚኖሩባት እጅግ ልዕልት ሀያል ሀገር ናት እስራኤል። እስራኤል በምንም ሁኔታ ማለት ነው ከአረቦቹ አራትና አምስት እጥፍ ወደፊት ትሄዳለች እንጂ ወደ ኋላ አትቀርም። እነሱ የሚያስቡት ለመቶና ለሁለት መቶ ዓመታት ምን ማድረግ አለብን ብለው ነው። ማድረግ ያለባቸውን ነገ ማድረግ ያለባቸውን የዛሬ አስር ዓመት ምን እንደሚፈጠር እያሰቡ ነው። ስራቸውን የሚሰሩት። እያንዳንዱ እስራኤላዊ የእስራኤል ወታደር ነው። በእርግጥ ይሄ ሁሉ ስኬት የመጣው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ሀገሪቱ የእግዚአብሔር አገር ስለሆነች እግዚአብሔር የመረጣት እግዚአብሔር የባረካት ማርና ወተት እንደተባለው የምታፈስ ሀገር ስለሆነች፣ ሁለተኛው ደግሞ ዜጎች ጠንክረው ስለሚሰሩና ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር የትም ቦታ ቢኖሩ እስራኤልን የሚረሱ አይደሉም። የእስራኤል ዜጎች በየትኛውም ዓለም ተበትነው የሚኖሩት በአጠቃላይ እስራኤልን እንዳይን ብሌናቸው ነው። በያሉበት ቦታ አሜሪካም ሆኖ የሚያስበው ስለ እስራኤል ዛሬ እስራኤል በወታደራዊ ኃይል፣ በኢኮኖሚ ኃይል፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ በተለያየ በውሃ መቆር፣ በግብርና ስራ በእርሻው ማለት ነው በተለያዩ ሴክተሮች ወይም መስኮች አንቱ የተባለችና ዓለምን የምታስተምር ምንም ከሌለበት ጭንጫ በረሃ ላይ ምርትን እንደ ጉድ የሚዝቁ ዓለምን የሚያስደምሙ ማለት ነው ዜጎች ናቸው እስራኤላውያን። እነሆ የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የሚረግሙህን ደግሞ ረግማለሁ እንዳለው እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ክፉ ነገር ያሰቡ ሀገራት በሙሉ እስራኤልን በመጥፎ ዓይን የተመለከቱት በሙሉ ዛሬ የሉም፣ ጠፍተዋል። እስራኤልን የሚጠሉ አገራት በሙሉ አንድም ሰላም የላቸውም፣ አሊያም ደግሞ ጠፍተዋል ማለት ነው። እስራኤል በአሁኑ ሰዓት የኒውክለር ጦር መሳሪያ የታጠቀች መላውን ዓለም በሚሳይል መደብደብ የምትችል የኢንተርኮንቲኔንታል ወይም ደግሞ አይሲቢኤም ይሉታል የተለያዩ አህጉራትን ቁጭ ብላ ማጥፋት የሚያስችል ወታደራዊ ኃይል ያላት ሀገር ናት እስራኤል። ለማንኛውም እስራኤል የነፃነት ባሏን የ75 ዓመት ባሏን በዚህ መልክ እያከበረች ነው የምትገኘው። መልካም ልደት ብለናል እስራኤል። ይሄንን ለምታከብሩ እህትና ወንድሞች በሙሉ መልካም የነጻነት በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም ቀን